გამარჯობა ბავშვებო დღეს ჩვენ მოვწავთ ჩვენ სახალხო მეფისე ავიწყე ეს ბოროში შევაჭრე ზანდი რა ჩაოდოთ აქ ვეშერდი მე ბისმის ბისმის bells, jingle bells, jingle bells. Zaccaro dai la Amico, vuoi fare la vostra Vamos, მეგონი რამდენად მოხდეთ მე და მამა ორი თორის ბობო ადიან ბაღლა კიბე და საუბრი და გადავდიდო თავი შოუ ესე ესე დავდიდო ხო ეს დაგვიოთ ფოლი თოლი პაპა მოძრება იმაზე? მოძრება ახლა. ჩამოძრება. ჩამოძრება. და საჩუქრეს მოგვიტანს. არა. ჩამოძრება ეს. ჩავარდება. ეიე. არა. მე საკუთარ თქვა ის. მე ძალიან ძმის დაბლა ხოლ დავკიდოთ საერთოდ. Arra arra. Çok ördüğe bak. Evet. Ben çavak. Ay. Şunu da mesela. Erkek Arif Sari. Bono. I'm gonna Będzie, nie mogę pisać bez mordy. ჩვენი ლამაზნაძის ხმოვთები ბავშვებო. რა ხარ? მოგწონთ ჩვენი ლამაზნაძის ხმოვთები? თქვენ ვისაერთოდ მოხეთ დაძისე? თუსული გეკემას მოგწერეთ კომენტარებში. დავუშვებთ ახლა ანდრია ბავშვებს. კარგი თქვით ბავშვებო. კარგი თქვით ჩვენი. გავიწე დაბილეიკეთ ბავშვებო. კარგი ბავშვებო. ახალი შეხვდები.